Palagi nang ikaw ang laman Nang isip ko sabing bigla kang sumasagi Tingin sa'yo litrato ba naman? Kulit-kulit mo din kasi Dahil sa'yo ay ang tuloy tanghali na gising Pero ayos lang kasi maganda bangon ko sa kama Paano ba naman ikaw agad ang nakikita? Mm, ano bang dulot ng tingin mo sa'kin para bang gusto mo na akong lusawin? Yeah Kundi naman galit ka yata Huwag kang mag-alala pag-ibig ko ay di mawawala Miss, pwede ba? Pwede bang ikaw ko sa iba Alam mo nitong damdamin ay isa ikaw na talaga Ewan ko ba kung ba